Rev Rap Chores բառը Հաջողի հետ են որ հրաժեշտին ասում են զարը Վռում աբախտի ու գնացողին սպասում են Բաժակները բարձրանում են բարճանապար ու բարգրադարդ Մաղթելով դու սետացողներին զսպելով մի ձև ույզեր ու լաց Այրոպորտում էլ ես ամալյոտը չնստած Գնացողների մտքի հասնա եպ պտի էդ գամ աստված Սարը, սարուցի նման սարն է նոտալափերը դարը Բեղծի կոչի նման դարը ներա պտուղները բայց Մարդկաս մեծամասնություն է գնում աճարատված այդ Ընդեմ մի անգամ է տիկանուրս գնալու մենակված Որովհետև աշխատանքը ստեի հազի վա հերիք ծնում Հերիք ծնում ագոյատևելուն ու ոչ թե լավ ապրելուն Կյանքը բանջ կոտա փողի հանդեպ չի կշտանում փողից ու մարդիկ ստիված կդրվում են հայրենի հողից Հարց ֆինանսական բնույթի բանկերի պարքեն օրինակ վերադարձ Փակման պարքերը բայց նորից կուտակման տարօրինակ 400 400 400 400 շարահատված կյանքից մարդիկ ուրիշ տեղ են նետում Հաճախ չեն քնում ու մնում են արթուն ժամանակավորապես Թողում են իրաց տունը ու օրորի առողջությունը կորցնում ահունը Հարցս թե են չի հարմարա թե անհարմար Հիմնականում գնում ես տիպված կորցածքուն ու դաթար Բայց կան մարդիկ որ մատնել մատին չեն տալի Պատկերացնում ես սենց հետա ավելի ցավալի Ու հենց նման մարդիկ ում բախտը բերելա մի քիչ վաղուց արկել են մի մրցույթ, որը դարել է արջիչ Որ կմերնեն, եթե հանկարծ մոդայից հետ ընգնեն Ասենք հակնեն թանգանոտ շորեր, որ վստախ կանգնեն Մեկ երկու իրեք, ու դերա վերջին ավիշտ Բայց դե խելացի մարդիկ, դժվար է թամար են ճիշտ Ճիշտ է մարդիկ փոխվում են, ես կյանքում քիչ է շատ Ում համար ավելի լավ, ում համար ավելի վատ Այս ամեն ինչի պատճառը սուտի հայրենասերներն են, որոնք չգիտես իմիշ թվում ա, որ իրանք ես կյանքի տերն են, մարդկաս մաքուր ույսերը լափով, թափող արևը փակող, դե թող որ ձեր նմանները դառնան լեգվացող, բախի պետք մարդիկ աշխատանք ունենան հարազատ երկրում, ու ճարա հատված լնեն եթանապեն արտերկերում, ստավկա որ նարակ ձևով ոչոտում ա առողջությունը, ու ես ամենը ստիված, որ պապանբի ողջությունը, նա ինչքան մարդիկ այն որ գնացին հետ չեկան, ում ճամփեն էր ուղիղ, ով կետավ անգրվան Իշկան մարդիկ ահա որ իրավիճակների մեջ ընկան Շատ ճամփեք իսակ մնացին ու շատ անուններ մարմարին գրվան Գյուղերն ամայանում են քաղաքներն էլ ոչ պակաս Ու դու հասկանում ես որ այսօր կաս վաղը չկաս Պետքա ձգտել որ պապանել բայբայած հույսը Բայց խոպանը դարելա փարոս վարելա լույսը Լույսը Ու էլի մի ավտոբուս Մեջը մարդիկ սուսը բուս Հետ գնալու սպասումով գնում են դուս Մտքում տուննա ու մարդիկ հարազատ Կարոտում ատուննա մտքով մտքով ամարդազատ Կարոտը կկապի կտանի մարդուն ու հետ կբերի Կդարնա լավ ընգեր չերվացող կապող հոգիներին բարի Եթե մի տկա բաժանում ուրը մարկա են հուզեր Ծնող երեխայա մեծաց է դժվար բաժանվել ուզեր Գնում ենք մեր հոգում մի քար ծանրացած Որը կկորի կամ կքցի մեզ ցած Օտարենք օտար հողում, օտարին տհաճ Բարդին հարմարվելա պետք ոչ թե հեշտ ինքը մահաճ Նպատակները հայրենի հողում սերմանած Չմոռանաս դու եկար, բայց հանդեսերդ մնաց Սպասում ա քեզ, ոնց հողը տերևին դեղնած Անցավորենք սաղստե թե ընդեմ մնացեք սիրված